Ooh. Hello, Papagena. Tous l'es belles con... Hein, Et con lui, hein. Run. Hey, salut les amis quoi toi Mais toi tu veux quoi toi C'est toi tu veux quoi toi J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi